Chuck Norris a réponse à toutes les questions. Cocu en espagnol. Gabaron. Naissance d'Ariel Dombard. January 15, 1622. Circonférence de Loana. 4891. Le théâtre où il faut aller. Théâtre. L'humoriste à ne pas manquer. Benedict Vidal. Of course. Benedict Vidal sort les griffes. Tous les vendredis à 21h à l'Instant Théâtre. Benedict. Chuck Norris approved.